Se on asfalttia, se on valkoista maalia, ja sinä voit päättää. Voit päättää, onko se tien turvallisin vai turvattomin paikka. Sinä teet suojatien. Tee oma suojatie julisteesi ja osallistu kilpailuun osoitteessa liikenneturva.fi. Liikenneturva ja autoalan järjestöt.